Avecho. Yesho, yesh, yesh, yesh, yesh, shakator, angashor, warabor yesh. Ekewa kaemane, ekewa kaemano. Ekewa kaeito, ekewa kaebunda. Ekewa kaemane, ekewa kaemano. I ekewaka itoho ekewaka ebula ከዲቤ ጠሪ ቤቶ ሞኒ ታሽጎ ያው ተካልኝ ወልደ ገብርኤል ገታሞን ያው ኢቶ ጡጌ ቆፈቸው ታነ ኢቶ አንተ ዋቶ ለናቺ ነው የቸታ አጆ ቤቴ ባኬ ነው ቻፕቺ ማዮን ኢቶ ማንጂ ቶቃታ በራ ኢቶ ማንጀ ሂኖ ነው ጪኖች ወታ ኢቶዋን ቤት ጋ ሻኖት ነም ሹኔ ነውን በሬ ናዎች ወተ ዳሚ ዶጆ ነው ቃውት ቆዶች አንዲቶ ሹና በሹኖን ባኬ ማይቀና ቶቂቶ ሹና በሹኖን ታበኪው አኪዮት አና ሳጅኖች በምን አዲ ማዶ ታና ቢነ ይባት ያኔ ተዋቶ ሻገልቶ በኪዮ ኪዮን አሬታች ባከገጦን በኪቶ ገና በሹነ ሹኖን በሆን ኬዋካየማኔ ኬዋካየማኖ bine bisha beeto ini be arrago beeti moinoni nechik kona bekkiyamma taane ini beet moinocha ikko ini bakka beeti keemikaalonne ibni neexinna kaayreshiino baakkege toggiyano getika taan ogiyammo bi keemikaalo biqannito berkitoche niye berkinoch biqanniti keemikaalo ammone sha echano ammona kuni allot naga bisha echiwano ammona arragochi no caammone sheba beeti jarmeno beete jarmeno no baakke raggochi bono giyachen mo caronna yechinakka qaqqani no baakke gexoch no giyabeto Inno baate innakkare ceebakke inno giemmoo አንደ ቤት ጋዋ ሹኖ ነ ተሹና ተበርግጥ ይህን አረ ሹኖ ቡሊ አርሶ አደሩ አነ ቦም ሻኑ በድሞ ቃታ ጋዋ ቶነ ባኩ ብያቸው ቱን የሚሆነ ኢተሹና ሹኖ ነው ግቺ ገለተው እሺ ኢተሳይቶች ነረ ባከ ገጦች ነው ጊሞና ጋሞ ቤቴ ባኮ Amricha bakoni beto ka ta ariyotin. Ito si jibe bakena. Arai kena obete. Arai kena obete te. Uchiya deno dambero neno si jabdo. Eh. Allo gucce da koshuna. Mm. Ah, to ne gallati mshuno ne uchi gallati. Oddamo ina kechira gobemon bakka kechira gobemon gettatit andini no amona emmo obete inamo gatachi tishet. Eh, hinyo bonokchi beti ki jone ne adoni chikedenane bonokchi beti bonokchi beti ki jenone bashi. gandatawo hinichi amo macho ga dikkina amo ame goro chito mi beto ini give da to be heo chi gut electrone give to mate ke electrone sade gut ta ke electrone give to heo gut ne bono chi beto ገለታው አንድኒ አጮ ቦኖቺ ቤት ቂጮኒ አሞችን ተዋል ኪቼ ነው ቀንቶ ነው አካባቢና ቀን ቤቲ የግሎች እኔ ተከናይቶ የግሎን ከናይቶ ቢገንጀ ቤቲ ነው ኤቢሲ ያሬ ቂኔ ከተነ ኪቼ ቦኖቺ ቤቶ ተመኔ ከረኔ ዳከሞ በድክኔ አጮ ናይ ሸቅ ቤት ሞ Gallatoo biyya gilloon shuuna qabee biqooti tana saatoon maadinaar noon nusi aaca kitta qala immaa bita bichi. ኤብገቶ ይኒ አጮ ባኮውቸም ቂጮኒ አካባቦቼ ወይና ጎሞና ቀናዮቷ አኮ ግጆና በርበረ ወጦች ኪያኖት ሹኖቶ አኮ ኦግቺ ገለቲም ሆነ ወተት አገተሞ እንደውም በራ ጎቺ ቂያችና ኦና ኤቦሞን ወደ ግጄ ቃዎች ጊያኖን አካባቢዎች ደንዋኪም ቂጮችና ኤቦም ቂጮና ቀኒ ኪባኮች አጮቾ ቦና ካተጋወተ ነገሮች ገለጠው ባከንታይ መማውን ኤቢዮ ኖ ጎቻ ቀጣ ቀናይት ማይኖች ኔ ባኪኖች ቀና ቃይሞች ቀናተይት ማይኖ ኔ ብሽዮና ኢማዮኒ ቡዶች ጎቻ ቃ ባኪናውቱነ ማዮ ቀበሪ ቀነ ቀኒዮ ጋወቱቱና ቤትና አብጭ ቀይ ማዮ ነቀኒ ተጋታ አማሜ ማዮን ባጭ ቀነ ሹና ተጋታ በረጎች ቂያችናዎች ነ በሽ የሚወች ወይና ነመማሪዮ በየ ቀንት ማይ ነው ወደ ማይነቶችን ጉን ቀንቶ ክላምቶች ቀንት ማይ ነው ነቢ ቀንቶ ሼቆች ነው ቴፖች አቶች ያንጎች ሜቺ ሜኖ ድረቅ ሜሹ የቃ ረጎች ዳን ብዞ ቢቼ ቀንት ማይ ነው ነብሽ ለተው አንደላንድ ነው ነው ባኬ ነው ማች ቦዲኒ ጎማ ቤቶ አንደለይን ቀኒቶት ማዮን ጋብቺ ዶይቅ ማ ቤቴት ባኬ ነው hailona ne bono ma beto ini maabeto inini afi ne bono doiki ma beto maabeto geton indan bona taman omitik negetta to gaawatotu namona taman kerin tayechemmo halle maayi qanneeto ommoch negeddaabe degobeet woyeena mitikki batta to raakkemo beye qalletoye ma na oni dama daama abobco yikki wa saat saatu imma beto. ya worga no ne goga itu to worganim shuunoone gogap itto shuunato ebinno ciinnammona ibaareeqi kenaamecho ittoch echeekkina bigiddiit maayon wottane wofcooch dhaammi yiikki yona deebaqa ወተባኮ ሳት ሳት ሆነ ማንጆነን እቶ ጎጋቅሹና በሹኖ ችክና ባሬና ኦቾና ዶዮቱን በድሞ ዮቱና ቤትና ግን ማዮን እቶ የሚበቃታ አብቺነ አሞናታ ችክነ እቶ የሚቤተው እቶች ቤት ባከ ያዶና ህይወት ጉተካሎኔ ቦማ ቤቶ ቦማ ቤቶ ኢከባኮ ህይወት በልየ ግራሞኔ ቦማ ቤቶ ኖ ቤት ባኬ ነው አራይኬ ነው ነ አራይኬ ነው ቦኖማ ቤቶ ህይወት Ikkiuma keeje balla hiye giraamone bommaabeto. Andini maayoon baakkinoch qandit maayoon ikka hiyoch ibaaraa ikka baakkinoch ikkuma keeje balla hiye giraamu tunammona halle baroon amoona tachikkine baakkinoch tommi beto Ikkiuma keeje balla hiye giraamo geto ebina sabarakkana getone ebina sabarakkana ebichi guttoona ebinane getone ikkiuma keeje balla hiye giraamo geto. ama namni kibirit moo gaawwatatu namona gannee kere wata itti biich shaayoo caana himmaayitoo moochi daakoon dikkichi tommii bet moo beeyee ኤብሪጅ ዳኮነ ነው ማለት ማለት ነው ዳደ ሻኖች ኤድዋ ምናዎችና ከጦኖ ሁላ ማይ ኦይናዎችና ኢማ ነው ቤተው ኦግቺ ወርገንም ሹኑኔ ኒችቶ ሹናቶ እብኖ ሺነሞና ኢቱሽቺ ደና ቤቲ አጠቃላይ ማሶች ጎች ኪቶ ሻኪ ቤት ሞዮቼ ባኮች ቱነ ማዮ ቂቶ ቀኒዮ ኦግቺ ወርገኒም ሞነ እብኖ ሺነሞና ወታ እቢቼ ቲቂ ለካ ይቂ ባኮ ሻዮ ጫና ዱበ ማዮን ኢሚክ ባኮ ዱቢዮና ለካ ይቂ ታችቂ ታቾ ቀንቂ ታችቂ ቶይሞ በሬና ኦሻኖት ንቅዳሚ ቦምሹን በደሞ ሆነ እብኖ ጪና ሞነ እብነቶ ኪየ ቺቂ እቦምሹ ኖን ቡለ ለሹ ነቃታ ባከየ ይትኖን ወይና ባኮቼ ኖ ደና ቤቲ ዳቾን ኦግቺ ቀጋምቺ ቀኖ በሞን ታቾ አኪዮኔ ሞን ኢቷን ኖ ራማት ሞ ቤተ እብኖና በሬና ኦጋዎቺ ኪና ዲጋን በዲየተ ወቾ ታዋን ቤተ ገለተው ኖ ባከየ ቺራጎ ቤት ሞቼ ኮ ኖ ማይ ማይ ማይ ቤት ማይ ቦቶኔ nobeet waaqeen ogogeen oone ogogee waaqeen obiiche waaqeddanu manane bono obiiche maabe tokkotone. Gallati mone andini maayi mamiqan baakena ochi maayi mamiqan bootoon itto qanni weena bommaayem xaawon itto qanni ogichi gaawatone tunaballigin maayon amame saatochi itto mibeto xaawoch amame saato maayo itto gede bommaabeto. ጎማ ብቶ ማድና አርድና ነቅጠነ ሄዮ ጉተ ካሉን ጎማ ብቶ ገለፊ ሞኔ ተሹኖቱ ነበል ወታይን ተማኔ ከሪንታ ኤቸም ሞዮ ሀላንድ ተማኖ ምትኪ ሻዮቻ ጋቴ ጎዮቻ ሞኬ በርበረና ቦና አጋጣሞን ከዋኬ ሰዓቶን አለባ አኬናዎች ማዮ ይሞና ተባበሬ ቀወይና ኢባሬ ቀነ ሹናቶት ነቃታ ንብሬ ሞ በሄድክች ኢብሮነ ቢ ስብሰቦቾ ጋቴ ጎዮቾ ቢያመና ሰዓት አመታኔ ስቀንድ ማይለው ነው ኢማብተው ኦግቺ ገለቲም ሹን ነ በተለይ ማዬ ነው ባከናዎች ማዬ ማምጣ ወጥቷል ሂኒ ጣልት ነው ቁዮን ቶኪ ከነገተን ቢያከባቦን ጣላዮን ቶኪ እብግርግዶች በርበረ ሞቶች ጉዶክ እንዳቸው ሞቱ ንቂ ተቀኙ ጋወተነ እቦ ሞወተ በረጎች ቀያችን ሆነ ዳምቂ እቦ ምሻኑን እቦ ሞን ቦንጪ እንቶ ሞ ቦንሹ ነቃ ተባኮች ቦንዳን በደዳቸውን ደና የተሞን ገቶች ገለጠው አንዴ ቢታ ነው ጂነቶ አልደቦኖቹ ቦቶን አልደቦኖቹ ቦቶ ቦኖማይን ቦቶና አጭኖ የግሎች ቀኒት ነው ቤተ ብሽም ጉላ ቦኖማይን ቦቶና ሞን ቀና ቀቢች ጭነቱ ነው አንዲ ከጦ ቤት ሞይን ሆነ ኪ ኮነ ጅግያ ነው ጭነ መቃታ እኔ ባኬ ነው ሄች ቀይ ቤት ቦቶነ ኪ ኩንጊያ ጭኖ አኪዮን E, andii tosuu nuu ati akaalaayuu organiqii mootuu namoota andiinii baakkachirraa gochigeeton baakkachirraa gochigeetonogii monaa. himba kaga gachira go bet moyna oche ikiko ikkikona itti gatte moyo bet inchago bet moyo oche ikko debo gabade borone gabade boro chande chikko to mi da kabe chibek kabe se to gabdo da kabe se ibaroone itti gatte tomani hini gabate duppi xaawono ta gabaxaa bet kyo beetan አንዴ ብኬ ገበጣት ኖ ጪና ተሞን ሄዮች ይቶች ባኮ አንብቾ ነ ገበጣ ቤቶ ገበጤት ገበጠን ወጣሞች የተጎድ ገጠሮንታ በኪው አክነ የገነከር ገለቶ እቲ ቆፈስናቸው ማኒ ኖች ቤት ባከ ነው ሽሚተ ነው ነ ሽሚተ ጋብቶ ነ የው ቦኖ ጋብጤ ቤቶ ቦኖ ጋብጤ ቤቶ ነው ቢች ተገዳበ እሺ ገለቶ ብቺ ገዳሲ ምርክሞ ነ yochi gabaxeeti gabaxoona echikki ikkikkoona kichikki ebsha woddiyono hakkitoote ebiyo bareena ochi gaawochi bedamoyone tunaballi gin hinqiiceni amochenalle etto shuunato kemahootine ወይ amoche shuunahote taacheke wochonboy የቢ ኪታምቶች ቤቲ ሚጢኖችን የቢዮ ሽናት ሆነ ሽናቶች ቀኒት የሚሆን ሽናት ሆና ይዎች ውጦች ቀኒ ቤቲን ሆነ ቢ ቅጣዎች የታሹ ሁኔቶ ይሆን ቶካ ታሹ ሁኔቶ ቢ ውድ ቀብጤን ሆነ ቢየች ቤቶ በተነ ላይኒ ገበጠየች ቂጮን እቢ ዳዶች ደናበጥ ውቺ ዳቾት ነቴ ይኦቼ ሽናቶቼ እቶቹን ኦግቺ ገለት ሞነ ወተ እቢ ገበጦን ኢኪካ ቀሞሽ ምቶቶ ቂጭቃታ ለሸባቶች ወዶነ እባንድ ወደ ገበጦ ኪጨቴ አለ ገበጦን አሞች እቶ ጋቻ በቶቃ አሜ ጋጮ እቶች በቶቃ ታብሪዮት ነ ኤቢ ጋበጤነ ኦኒ ኖት ኖ ቡሾቾ ማንቲዮ ኖ ማሆን እት ቶኑ ዳማ ጋቢዮ ከሜሆን አሮቼ የጎሰን ቂደን ፋፋር ቂደን ቂደን ነሆን ሳሙኑ namoon kama akkana zayitu wamo kama wa Uchi wargani shuno ne to shuna to gabatee daache yeye woyna gabatee kichona ebina lanta ciinnan mona ittosh mamoye tarafton daami gabiyo kemmi ne ne to giddito halle bikka gabato itto akka bo to kitamtoch ambichona bikachaa beeto. Ikke gabato shabaata buronno gammaabtu. Ndi hini o gat dono mitikina genne kerna bakke kachira goggiyano ciinnat moyina oche ikko gabatee kicee ona gabatee dubbi xaawontu nammona. እብጋ በጦኖ ጪናም ሆና ኢካ ቀሞች ሽምታ ግባ ኮነ በሆነ ሽች ገበጣ ቤቶ እብን ሸባታ ቀሞች በሆነ ደነም ገበጤ የዮን ነወዲም ሆና ወዶነ አጋኖች ወታ ወዶነ ሊከ እብጋ በጦን ዳመቃ ኢካ ገበጦን ሸባታ ብሮን ከሞነ ወቃታ አጋኖች ወደ ግጆ ዳነ ወኪዮነ ሞነ ተዋና ቤቶ ተቆፈቶ እብን ወታ ባራጎች ቀያች ነው ገበጦች ቦምብራዊ የዮን ወይ ነዳቸው እንዳነ በሆነ አቃታ በሆነ በሞ ሻዶ በሆነ ከም ቆዶች በራጎቺ ቀያችናው እብዶኖ ምትክና ገነ ከርኖች ሻሃኖ እንዳምረ ቦንከ ጦሹና በተም ጋምን ወቾ በሽዮ ቃዊዮ ገለታው ጣልት ነው እንጂ እንማላ ታነት ያ ጣሌ በጣለያ በተው ቦኖ ቀይጣ ሆኖ ማደት የይዲዮ ህይወት ብተካሉነ ዳይዳ ብቶ इस बोनो कई बेटी कुछ गासे नोनो ना किसे में गत गाता शबातो ओ के में गत का आराउट बोनो कते Nama kichigetti immoowwan ebiboonoo ciiqilloo katane ikke baddanoch maawut neqina komposoon woggaachaa beto katane mamun ወደሞች ነው ካቻ በቡጦች ነው ወደ አዴት አገበቼ ነው ወደሞች ነው ኮምፖዞን ያቀነው ካቻ በቶ ባሮበትና ቦኖ ቀምቦቶን ጪንምና ማዶ አርዶ ለጋው ቺኪን ነንስ ነው ጋው ቺኪን ደብቂ ኩየኪና ሂዲ በመከቶነ አራጎታ አራው ደግሞና ጉዝጋዜ ነው ኒ ቦኖ ጂ ሻዲኪና ጉንደቼ ነው ኪቺ ጋवे ነው ያጊኪና Eh, kesane ba kino shi jebe to kesane ba shi me sene ne bon shi jebe to ji kita ba du ba shi ja che de ebine bon shi mo da shi mo ka ye eh, do yon da amre bare gen no tu ne ga sa ana mo to mo bon du fa bono bonoshi wedde botu hamwakiete anamino mino no ontunega wedderto jeki bede on to nega much mino du fache mom bonoshi bono bono bono bonosh dege kina bono wedde botu wedde lawta de hoka awiye ke ngorche bashio